再低再低再低再低，去到。叮当叮，叮当叮，叮当叮。你你啊追追追追追，我啊走走走走走，捉嚟捉去唔系走，要你有气冇定头。你似似只牛，全身大汗系咁流。我发小鸡闪眉球，你只猫鹦鹉的。